Kayahea ikutei Banco Pichincha. Hindin mo. Aya Ens Banca Electrónica Amararu Mineti. Hui Wanyata www.pichincha.com y metrusan art tura nuñanga Cheri ureitia banca electrónica tanae Pirit inichata, nuñasha yamaykia hui banca personas, tamanum, ashi ens ni kuitrin ikus takar takarmakman, itenyum wanyata. Nui pirit inichata. Tekich ingeza muka itien manga, hunisha uran minyeti, ashi hindin kertamu imetrus mek, imam gizam apapikta, huka banca elektronika, ngimtenyum huni wanyat tendi. kuit akir manyash izminyetme, hea mek. Uweh inyak mamna, nu e pirit initiata. Anzang ataksha ista, apachi waitiri asakte anin samuk ahasu Huran miatenge ataksha https imiatruskash armaitusam ista guruan nehuka tatsuash ndanekatam Nunyanga inari usuario biometrico. apachi chamhetama kuinya artiñeitji. Nusawarimbet unda huni seiti viña usuario biometrico orka nankitie 45 nuna Artat tjejueña. Huinga, contraseña taman manga, o clave biométrica tanae, chicham kainmat kishmin nikamu apusat nyitme. Kuitrumin, tikich aens hurutram sein tusam, tuma asamde nika atinyetme. No huinga artatme. Turam, hui pirit initiata, chicham, ingresar tamano. Tura yamaike amu correo electrónico takakmanum, akuptur carta tuit. Uhu código tama. Winya nu artiñetme. Warik manein minuto nankamatsen artiñetme. Nunyanga hui eta jetusam sheit maktiñetme. Pirit initiata katipich takak mamuje. Nunyasha hui pirit initiata chicham aceptar tamanom. Ayu yamayka, villanarje cuentarun istatje, nangitie Quash, shape ushap, urtmakuyataka, aitkasam Mashinu, Aminu, kuit umuchma Isminetme, kuit ikamsamush Urdma akikmam, tura Rutma tasa akikmaktincha, nush mash Isminetme, Nui amuaje, chicham anintustasam wakirakmeka, amarta, registro tanae, naram, Mashinu Samma, Aimgam, registra hasta hui, viña cuentarui, Yuming sa rumah, un arutam asyik ansrumin penggeristi